देखिए आज का पॉइंट हो रहा है पॉइंट आत्म जो हमारी अंदर से आत्मा की शक्ति निकलती है उसको हम आत्मा शक्ति कहते हैं और प्रभु में ध्यान में रहकर आत्मा से परमात्मा में जाकर हमारी शक्ति मिलती है तो हमें वो शक्ति देती है मनुष्य एक ही मानसिक इंटरनेट के माध्यम में रहकर भी बड़े बड़े काम चयन कर सकता है इसलिए शक्ति और व्यक्ति एक ही बात थी लेकिन अनेक लोग ताकत को प्रयोग करना नहीं चाहे आत्मशक्ति को परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में शारीरिक मानसिक दोनों को शक्तिशाली कर देता है इसलिए आत्मशक्ति के रहने रहते हुए हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है खुशियाँ लाना है मन प्रसन्न करना है एक दूसरे की तरफ देकर हमें भाव अच्छा बनाए अपने वाणी में मधुरता लाना है और भगवान की प्रति हमें अर्चना पूजा आराधना सब कुछ करते ही आत्मशक्ति के द्वारा हमें कर सकते हैं लेकिन तो भगवान हमें अपनी शक्ति में मजबूत बना सकता है आत्मशक्ति व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकती है आत्मशक्ति हमारे ऊपर जो आत्मा के अंदर समेट होती है आवाज़ निकलती है वो आत्मशक्ति हमें प्रबल बनाती है आत्म शक्ति से रहकर भी अपनी शक्ति से शक्ति बनाती है इसका मुकाबला हम रहकर भी जीवन में रहकर पढ़ने के लिए आत्मशक्ति के आध्यात्मिकों के समान में विद्वान रहता है इसलिए आत्मशक्ति को हम प्रबल नहीं कर सकते क्योंकि स्वामी विवेकानंद आध्यम के माध्यम से आत्मशक्ति के लिए आत्मशक्ति और आत्मशक्ति की तरफ

उन्होंने आत्मशक्ति को आदर के रूप में आगे बढ़कर अपने आत्मशक्ति को उजागर करें और आत्मशक्ति परमात्मा को बनाने की कोशिश करें इस प्रकार आत्मशक्ति से विद्यालय पर्वत लोग प्रदान करता है इसलिए व्यक्ति अपने शक्ति को प्रबल होकर शक्ति बनाता है और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन आजकल तो शक्ति से लोग अपने ही चीर करते जा रहे हैं और इसमें उनकी शक्ति आत्मशक्ति नहीं बन पा रही ये हमारी आसूती का पांडा पसंद आए तो लाइक करें